Kinders, hier op die bord het juffrou 'n klomp kaarte opgesit. sien julle dit? Wat wie kan vir my iets interessants vertel van daai kaarte? Wat sien jy wat interessant is? Wat sien jy? 18. Ja, waar sien jy 18? Hierso. Hoeveel kaarte is daar van die een wat 18 begin? Net? 1. Wat sien jy nog? 18. Wat sien jy daar? So wat is vir jou? Wat kan jy sien daar wat amper 'n patroon maak? Wat wat vir jou dieselfde lyk like amper wat 'n patroon maak? Wat sien jy daar? Wat sien julle? Ja? Die 17. Waar is die 17? Ja, en hoeveel is hierso? 2. 2, maar enige iets wat jy sien. Wat sien jy wat interessant is? Kan jy kom ek help julle 'n bietjie? Wat sien jy alles in die rytjie? En in die rytjie? Wow. Sien julle dat al die getalletjies aan die begin is dieselfde? Wat is die? 11. Ja. En dan al hierdie is? 12. 12. En sien jy nog wat snaaks is vir jou wat jy kan sien die getalletjies volg op mekaar of hulle maak 'n patroontjie of hulle is interessant wat sien jy daarso? Waar sien jy al die vure? 14. Ja, maar ons het klaar gesê almal wat so afloop. Kyk 'n bietjie na die ander getalletjies. Dan kyk jy wat is in Goed, kom wys gou vir juffrou wat wat sien jy so af? Jy slim, jou oogietjies sien baie fyn. Wat sien jy? 14. Mooi, jy sien 11 minus 4, dan sien jy 12 minus 4, 13 minus 4, wat sou hier gewees het? 14 minus 4 en hier gelijk met hom sou gewees het? Baie mooi, dit is baie slim van jou, reg. Dit begin by 3, dan sit 4, dan sit 5, dan sit 6. Goed, nou wil jy vir gogo kyk hoe slim jylle is. Ek soek een antwoord. Die antwoord van die sommetjies, jy is 'n paar van hulle, moet 5 wees. Die antwoord moet 5 wees. Goed, wil jy vir my een kom uittel? Goed, bring kom haal jy vir juffrou 1 uit. Wat 'n een se antwoord is 5. Wat 'n sommetjie sien jy wat se antwoord 5 is as jy hom klaar weggevat het? As jy hom klaar weggevat het, watter enetjie? 5. Wys vir juffrou, watter ene? Ja, baie mooi. So die enetjie se antwoord 11 6 gee vir my? Gee vir my? 5. 5. Daar's sy, daar's sy. Ons gaan hom hier op die bord sit. Nou kyk gou-gou of jy enige ander enetjie sien wat se antwoord ook 5 is. Kom Chloe, kom wys gou vir juffrou watter een se antwoordjie is ook 5. is sy reg 14 minus 9 is gelijk aan 5. Prachtig, Chloe. 14 minus 9 is gelijk aan 5 reg. En nog eniekie wat sy antwoord 5 is. Kom, wees vir jy vrou, haal hom gauw af. 12. Wag gou gou, 12 en ek vat 6 weg. Dink 'n bietjie mooi. As jy 12 het en jy vat 6 weg, dan bly daar net 6 oor. So wat gaan die volgende een wees? Ek wil die antwoord hê met 5. Daar's sy pragtig. Die antwoordjie moet 5 wees, nê? Nee. 12 7. Gee ook vir ons. Die antwoordjie moet 5 wees. Chloe? Ja. Wys gou gou vir Gerald. Die antwoordjie moet 5 wees. Nee, daai is 13 minus 5. Waar is die antwoordjie wat 5 is? Weet jy Hoensley, wat is dit? Sê sommer van daar. 13 minus 6. Nee, nog nie. 13 minus Kyk gou of jy 'n patroontjie kan sien. 'n trappie, dan gaan die trappie af. En waartoe gaan die trappie dan? 13 8. En dan gaan die trappie hiernatoe. sien julle, juffrou wou nie dit eintlik vir julle wys nie, maar julle het bietjie nou gesukkel met dit, nê? Nee. 13 8. En dan kom dit 14 9. Nou wat sien jy daar? Wat sien jy hierso? Die getalletjies word al 14 9 groter. En hier word die getalletjies ook al groter. sien julle 11, 12, 13, 14. En minus 6, minus 7, minus 8, minus 9. En daai lyntjie wat hy so soos trappies maak, noem 'n mens 'n diagonale lyn. 'n Diagonale lyn.